हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँको शान्ता प्यारो युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा हामीले हिजो जुन नेपाल आर्मीमा होइन चार हजार सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी निकालेको थियो अनि त्यो पनि कक्षा आठ पाठ कक्षा आठ पासबाट होइन जुन चाहिँ सैन्य पदको लागि थियो सानै पदको लागि थियो होइन आज त्यसको पाठ्यक्रमको बारेमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ त्यसको पाठ्यक्रममा टु कुन टपिकबाट कति आउँछ र कति सब्जेक्टली क्वेसनहरू हुन्छ साथै त्यसको एउटा मोडल क्वेसन पनि हेर्नेछौँ त्यसको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलले सब्सक्राइब गरिदिनु तथा त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि अब हामी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ नेपाल सेना श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यार्थी विभाग नेपाल सैनिक सेवाको सैन्य पदको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम यो रहेको छैन यसको समय दुई घन्टा तिस मिनटको हुन्छ जुन चाहिँ सय पूर्णाङ्क हुन्छ पाँच मार्क कति हुन्छ चालिस हुन्छ उत्तीर्ण मार्क अब हामी यसको उद्देश्यको बारेमा पहिला हेर्छौँ अनि त्यसपछि पाठ्यक्रम उद्देश्य यो पाठ्यक्रम नेपाली सेनाको सैन्य पद छनौटको लिखित परीक्षाका लागि निर्धारण गरिएको हो यो पाठ्यक्रम चाहिँ सैन्य पदको लागि होइन सैन्य पदको लागि लिखित परीक्षाको यो निर्धारण गरिएको छ अनि त्यस्तै सैन्य पदको लिखित परीक्षामा सारिक हुने उम्मेदवारहरूको अङ्ग्रेजी गणित नेपाली सामान्य ज्ञान परीक्षणको लागि बमोजिम निम्न बमोजिमका विषयहरू आधारमा प्रश्न सोधिनेछन् नेपा अङ्ग्रेजी गणित र नेपाली तथा सामान्य ज्ञानबाटको आधारमा होइन तपाईँको क्वेसनहरू रहनेछ अब यसमा के के लेखेको छ त लिखित परीक्षाको माध्यम नेपाली अङ्ग्रेजी वा दुवै भाषा पनि हुनसक्छ अनि प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले मात्र अर्को परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ तपाईँले प्रथम चरणको पास गर्नुभयो भने मात्रै अर्को चरणको दोस्रो सेकेन्ड टर्म चाहिँ अटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै नेपाली सेनाको तत्कालीन आवश्यकता तथा विविध परिस्थितिमा नेपाली सेनाको अनुकूल हुने गरी उल्लेखित विवरणहरू हेरफेर हुन सक्नेछन् पाठ्यक्रम लागु मिति दुई हजार छिहत्तर चार महिना सोह्र गते रहेको छ अनि यही पाठ्यक्रम अहिलेसम्म पनि रहेको छ अब हामीले यसको पाठ्यक्रमको यो परीक्षाको योजना हेर्नेछौँ होइन सैन्य पदको लिखित परीक्षा योजना र पाठ्यक्रम हेर्नेछौँ यसको लिखित परीक्षाको योजना यहाँ हामीले विषयको नाम हेर्नेछौँ यहाँ पूर्णाङ्क हेर्छौँ त्यसपछि यहाँ प्रश्नको किसिम यहाँ प्रश्न सङ्ख्या र यहाँ समय दिएको छ अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजीमा त क अङ्ग्रेजीबाट कति बिस मार्क्सको रहेको हुन्छ जुन चाहिँ वस्तुगत प्रश्नहरू दसवटा रहेको हुन्छ एक मार्कको र विषयगत प्रश्नहरू पाँचवटा रहेको हुन्छ दुई मार्क्सको अनि गणितबाट होइन पच्चिस मार्क्सको रहेको हुन्छ जसमा चाहिँ वस्तुगत प्रश्न पाँचवटा रहेको हुन्छ एक एक मार्क्सको र विषयगत प्रश्न दसवटा रहेको हुन्छ दुई दुई मार्क्सको अनि त्यस्तै अब नेपाल अब नेपालीबाट होइन नेपालीबाट चाहिँ अब नेपालीबाट तिस मार्क्सको रहेको हुन्छ होइन नेपालीबाट तिस मार्क्सको हुन्छ जसमा चाहिँ वस्तुगत दस मार्क्सको हुन्छ होइन एक दसवटा प्रश्न हुन्छ एक एक मार्क्सको त्यस्तै चिठी चाहिँ एउटा पाँच मार्क्सको हुन्छ त्यस्तै अनुच्छेद चारवटा प्रश्न हुन्छ दुई दुई मार्क्सको अनि त्यस्तै निबन्ध लेखन एउटा प्रश्न हुन्छ चार मार्क्सको अनि सामान्य काल भूतकाल भविष्यकाल यिनीहरू चाहिँ तिनवटा प्रश्न हुन्छ एक एक मार्क्सको यसरी गरेर यो चाहिँ तिस मार्क्सको रहेको हुन्छ अनि त्यस्तै सामान्य ज्ञानबाट होइन सामान्य ज्ञानबाट पच्चिस मार्क्सको सोध्छ जुन चाहिँ वस्तुगत रहेको हुन्छ वस्तुगत एमसिक्यु रहेको हुन्छ जुन चाहिँ पच्चिसवटा रहेको हुन्छ एक एक मार्कको रहेको हुन्छ र यसको टोटल समय तपाईँको दुई घन्टा तिस मिनट हुनेछ र पास मार्क्स चाहिँ कति चालिस रहेको छ र फुल मार्क्स चाहिँ हन्ड्रेड रहेको छ अब यसको हामीले एउटा मोडलमा पनि हेर्छौँ यहाँ खण्डकमा एमसिक्यू दिएछ होइन इङ्ग्लिसको ग्रामरबाट आर्टिकल रहेको हुन्छ युए युज अफ ए एन्ड त्यस्तै प्रिपोजिसन इन बाई अन रहेको हुन्छ त्यस्तै फर्मिङ पुलरल सिमिलर सिम् फर्मिङ पुलरल सिम्पल एक्सर्साइज एसइएस रहेको हुन्छ त्यस्तै टेन्स रहेको हुन्छ अनि अब्जेक्टिभमा होइन अब यसको सब्जेक्टिभमा होइन सब्जेक्टिभमा चाहिँ सिम्पल ट्रान्सलेटहरू रहेको हुन्छ यस्तो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल ट्रान्सलेटहरू रहेको हुन्छ अनि त्यस्तै नेपाली टु इङ्ग्लिस कन्भर्ट गर्नको लागि रहेको हुन्छ त्यस्तै यहाँ म्याच द फ्लोइङ यस्तो रहेको हुन्छ यो इक्जाम्पलको लागि राखिदिएछु अनि त्यस्तै यहाँ खण्ड खमा अब खण्ड खमा त्यस्तै गणितबाट होइन गणितबाट चाहिँ यसमा एक नम्बरमा रहेको छ अङ्कलाई अक्षरमा र अक्षरलाई अङ्कमा लेखन पाँच मार्क्सको रहेको हुन्छ त्यस्तै जोडा घट जोड घटाउ बढीमा पाँच अङ्क मात्र र गुणन भाग रहेको हुन्छ त्यस्तै प्रतिशत सरल समस्याहरू रहेको हुन्छ त्यस्तै समीकरणहरू रहेको हुन्छ नाफा नोक्सानबाट रहेको हुन्छ गणितमा यिनीहरूबाट रहेको हुन्छ अब त्यस्तै ग खण्ड गमा नेपालीबाट होइन नेपालीबाट चाहिँ नाम सर्वनाम विशेषण बारे सामान्य प्रश्नहरू रहेको हुन्छ विभक्तिबाट रहेको हुन्छ एक वचन बहुवचनबाट रहेको हुन्छ त्यति प्रचलनमा रहेको साधारण शब्दहरूको परिवर्तीबाट रहेको हुन्छ अब त्यसमा विषयगतमा होइन नेपालीको विषयगतमा घरायसी चिठी सरल प्रकारको चिठीलेबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै सरल प्रकारको एक अनुच्छेद दि सोही अनुच्छेद सजिलै उत्तर समेट्न मिल्ने चारवटा प्रश्नको उत्तर लेखन गर्नुहुन्छ निबन्ध निबन्ध लेख्न आउँछ त्यस्तै सामान्य वर्तमान सामान्य भूत सामान्य भविष्य सम्बन्धी प्रश्नहरू रहेको हुन्छ त्यस्तै खण्ड घमा होइन सामान्य ज्ञानबाट रहेको हुन्छ एमसिक्यूहरू रहेको हुन्छ जुन तपाईँको कुन कुन टपिकबाट रहेको हुन्छ त नेपालको भौगोलिक अवस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय जनावर रङ फुल पक्षी झन्डा निशानहरू र राष्ट्रिय गानहरूबाट त्यस्तै नेपालको राजनैतिक विभाजन सङ्घ प्रदेश स्थानीय निकाय सम्बन्धी सामान्य जानकारीबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै एसिया दक्षिण एसियाली क्षेत्र सहयोग सङ्गठन सदस्य राष्ट्र राजधानी मुद्राहरूबाट रहेको हुन्छ त्यति नेपाली सेना सम्बन्धी पद नेपाली सेना सम्बन्धी पद दर्जनीय चिन्हहरूको बारेमा रहेको हुन्छ त्यस्तै नेपाल सेनाको संविधान धारा दुई सय सडसठी र नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थामाबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै सैनिक ऐन दुई हजार त्रिसठी अन्तर्गत बाट रहेको हुन्छ त्यस्तै सैनिक सेवा नियमबारे दुई हजार उनहत्तर अन्तर्गतबाट रहेको हुन्छ यति यो चाहिँ नेपाल आर्मीको सैन्य पदको लागि पाठ्यक्रम यो रहेको छ त्यो चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट थियो अनि त्यस्तै यो नेपाली सब्जेक्टबाट र यो गणितबाट अनि त्यस्तै यो अङ्ग्रेजीबाट गरेर यति तपाईँको यसको पाठ्यक्रमहरू रहेको छ लिखित नतिजाको नेपाल आर्मीको सैन्य पदको लागि आजको यस भिडियोमा यति नै रहेको छ र thanks for watching this video